おっす。えっと、どう元気にしてる俺は今スペインで、すっごく暑いんだけど、まあ、えっと、いつもはフランスにいるから、フランスはまあそんなに暑くないからね。まあ暑い、もちろん夏は暑いけど、まあ、まあそういう話どうでもよくて、えっと、俺のチャンネルへようこそ。このビデオ見れるってことは、もうすでに YouTube へアップロード、まあ入れたから、っていうことは、少なくとも動画、えっと、4つぐらいはちゃんと 掛け合わせて、えっと、まあ、作り終わせて、完成させてあるって意味で、まあ、ひょっとしたらもうすでに、えっと、10万人以上の登録超えて、超えた時点で、この僕の今このビデオ見てるかもしれないから、それも面白いし、まあ、そうなってるってことは、もうすでに、えっと、かっこいい名前を思いついたかもしれないし、えっと、いや、最初の名前とは違うかもしれないけど、まあ、今のとこは、 えっと、こういう名前でいくね。まあ、ちょっと待ってね。あよろしく、えっと、NBA JFA、La NBA フランコジャポネーズ、エッフェルタワーとコーヒーと一緒にね。まあ、これから、えっと、いろんな話についてあ動画を作ったり話したいと思う。えっと、例えば NBA についてのニュースとか、NBA の昔話とか、ひょっとしたら時間があって、えっと、やる気があったら、えっと、試合の分析とか、 ひょっとしたら、えっとまあ、普通にリラックスしながらちょっと話し合いとかそういうのするかもしれないし、まあ、えっと、ひょっとしたら、エディアじゃなくて、例えば、えっと、オリンピックスとか、えっと、漫画とかの話もするかもしれないけど、まあ、どっちにしろ、まあ、それ以上、えっと、君の大切な時間を取りたくないから、 まあ、はいはい、えっと、もう言ってよし、えさっさと言って、さっさと他の僕のビデオ、僕の動画見てください。はい。そして、もちろん、もちろんだけど、登録お願いね。